Blusón es un término utilizado para identificar un área demográfica y geográfica del mundo caracterizada por una esperanza de vida significativamente más alta que el promedio mundial. El concepto nació por el trabajo de los académicos Gianni Pes y Michel Poulain. Los dos realizaron estudios basados en la observación de las comunidades de Cerdeña y publicaron un estudio demográfico sobre la longevidad humana que identificaba a la provincia de Nuoro como la zona con mayor concentración de centenarios en el mundo. El pilar sobre el que se basa el concepto de envejecimiento activo es la dieta sarda mediterránea, caracterizada por el consumo de alimentos simples y biológicos, de producción local, que se intercambian en la comunidad. un aspecto típico de la tradición que no ha desaparecido y se transmite de generación en generación es la preparación de pasta y pan, alimentos que en el pasado eran fundamentales en la vida de las familias y tenían también un papel ritual y sacro. Uno de los alimentos más importantes en la tradición sarda es un tipo de pan muy fino y crocante que se llama pane carasau y se prepara con un empaste bastante simple hecho con agua y sémola que requiere un proceso de elaboración largo y delicado y se cuece en grandes hornos de leña. Francisco Pava. 97 Los secretos de la longevidad en Cerdeña van más allá del aislamiento genético y cultural de su población. Como dice Francisco Pava, un señor de 97 años que fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial y después un ganadero, uno de sus secretos es la positividad y la relación con su familia. Siempre tiene la sonrisa en su cara y el deseo de embellecer felizmente. Al final, está claro que el estilo de vida de los centenarios se basa en principios sólidos, la importancia de la tradición y los lazos familiares. Estos son los secretos para una vida larga, sana y feliz.